ओके तो गाइस तो ये दूसरा डेमो है इसका कैसल का ओके जबरदस्त गाइस ये कहाँ है んと早いですけど。 ये कहीं चलने मत लग जाए शिफ्ट सिरेंड मतलब बॉस से यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है ओके Okay. Where have they taken Rose? for those guys. Upstairs, जाते हैं कि इधर चले पर इधर चलते हैं Library type. का लग रहा है यहाँ पर Oh, we meet again. Oh. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. and have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept Little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. Good day, then. ये मेरे ख्याल से का कुछ खरीदने वरीदने वाला है शॉप है गाइस फिलहाल अभी इसमें ध्यान ना देख गेम में आगे बढ़ते हैं एक मिनट यार ये कैसे यहाँ पर ये क्लोज द डोर अपस्टेयर जाना था गाइस अपने को यहीं से कुछ ना कुछ होने वाला है पंगा गाइस फिर एक अफसर वहाँ पर शिफ्ट हैं ये क्या है एक और आई मेरी गई 오케이 하버드 들어가 켜야 해. पाउडर वैसे केसर तो बहुत ही अच्छा बनाया है इसमें ये कौन सा डोर अच्छी लॉक है बनाए कहाँ से थे सीक्रेट चैम्बर की तरफ जा रहे हैं क्या वो तो लग रहा है सीक्रेट चैम्बर यहाँ चलते हैं नीचे अगर आप रेसिडेंट डिविल की कोई भी सीरीज खेल रहे हैं गाइस तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपके पास गोली एमओ बेफिजुल वेस्ट ना करें ये बहुत दिक्कत हो जाती है रेसिडेंट डिविल की सीरीज में जब आपके पास एमओ नहीं होती तो और मिलती भी मिलती भी बहुत मुश्किल से है फूट रखा है किसी का ये ओके कुछ काम नहीं कर रही है गाइस लगता है यहाँ पर कुछ पावर सप्लाई वगैरह या पार्ट्स वगैरह देना पड़ेगा ओके यहाँ पर कुछ है कुछ काम कुछ तो इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ से हम लोग आए थे डाउनस्टेयर चलते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा ओके हम मिली गई ओके okay. तो हम लोग जहाँ पर

<laughs> Apologies, but I don't extend credit. Thank you for your patronage. Gun को upload कर दिए guys. तो game में जब अपन इसके full version को खेलेंगे तो यहाँ पर ये upload करेगा. Guns वगैरह को. और अभी तो हम भटक रहे हैं. अपने को कहाँ जाना है guys? यहीं से तो हम आए होंगे. कुछ sound आ साउंड है गाइस इसी रूम से आ रहा था इधर साइड से लॉक देखते हैं लेकिन रास्ता होगा उस तरफ उस साइड पे जाने का कुछ है यहाँ वहां पर एक आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है भाई सामने आओ डराना बस मत डरा के जाएगा अगर अचानक से कूदेगा ओके तो हम लोग यहाँ से गए थे गाइस और ये रास्ता था यहाँ से एंट्री किया ठीक है तो यार गाइस अभी तक तो ऐसा कोई जॉम्बी या भूत वगैरह तो आया नहीं है समय को साउंड आ रहा था गाइस पर अब तो ऐसा कुछ वो भी नहीं आ रहा है ओके गाइस तो एक अंदाज़ा हो गया है अपने को कि गेम प्ले इस तरह का होने वाला जैसे कि अपने बायो बायोहजार्ड खेला था सेम वैसे ही है कुछ नई स्टोरी रहेगी गाइस फुल गेम में इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप गाइस का फुल गेम प्ले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस थैंक यू गाइस